تروح تسلينا اي اتوبيس بيوصل لبيت آه، بيتها آه، تكبر لا تكبر ما اعرف كلشر صدقني نوت كلشر نوت اسرائيلي كلشر نوت عرب جهنم With your coffee? Yes. No, please, we're fine. Going out? Good time. How I look? Very fine indeed. Clothes nice. Yes. Like Michael Jackson. So what do you do in the orchestra? What, what do you play? I play the clarinet. Do you like Chet Baker? Huh? لا لا لا You don't go with girls a lot, huh? No. What's it like? أرجوكم ما تنسوش إن إحنا هنا بنمثل مصر وأنا بطلب منكم التصرف السليم وإنكم تكونوا مؤدبين لمت أيام